Rematamos as sesións deste sétimo Congreso Confederal coa posta a punto do noso ideario programático, coa definición e aprobación de novas liñas de traballo que nos compra agora finalizar coa fase final de desenrolo dos congresos nas unións comarcais e nas federacións para a súa inmediata posta en práctica. Nos relatorios que aprobamos neste congreso analizamos o contexto internacional actual, caracterizado por unha crise económica mundial cada vez máis estrutural cada vez máis utilizada polo capital para afondar no modelo capitalista neoliberal, que busca incrementar a súa tasa de ganancia en base á sobreexplotación da clase traballadora e dunha premeditada escalada de ataques aos dereitos laborais, aos dereitos sociais e á soberanía nacional e popular. Unha economía mundial dominada polo imperialismo, ou como agora se perfuma para que a recenda ben baixo a denominación de globalización neoliberal pero que na súa expansión mundial deixa un reguero de destrucción de países, de povos, de economías locais, de desfeitas irreversibles do medio ambiente, de deslocalización de centros de produción e de emigracións masivas. Compre chamar a atención como o imperialismo, na súa obsesiva e avariciosa carreira polo aumento da marxen de beneficios e da concentración do poder e a riqueza, utiliza todo o que ten ao seu alcance. Os grandes avances científicos tecnolóxicos do coñecimento, a guerra e o complexo industrial militar coa OTAN ao frente, os chamados tratados de libre comercio e investimentos, pero a través tamén do control da información de masas, dos modelos culturais, criminalizando a resposta sindical e a loita popular e producíndose ao mesmo tempo retrocesos e laminacións sistemáticas de dereitos humanos e dereitos universais. Todo hilo construíno sobre unha grande mentira, sobre a mentira do fin da loita de clases, e pretenden inocularnos dunha ideoloxía asentada de que vivimos no millor dos mundos posíveis. E vivimos dominados por unha economía absolutamente financiarizada, negadora da economía productiva, obsesivamente especulativa na busca de negocio. Vale todo, sexa a débeda soberana, sexa a extensión compulsiva do crédito para tipo de, tipo de consumo, a privatización de servizos públicos da protección social e da mesma asistencia social e a aprobación de políticas fiscais inxustas e descaradamente favorecedoras das grandes fortunas, precarización do mundo do traballo, baixos salarios, intermináveis subcontratacións e creando novas formas de explotación laboral, xerando unha total inseguridade. Estamos ante a imposición dun modelo de desigualdade social cada vez máis profundo, no que o capitalismo atópase co paradoxo de que dispondo nesta fase histórica de todos os instrumentos dos que nunca tivo antes ao seu servizo para a atención de máis tasa de ganancia, o crecimento da economía mundial é menor e máis débil, coas conseguintes consecuencias negativas para un sistema que necesita estar en constante expansión. Na imposición deste sistema xoga un papel destacado a Unión Europea, tecida por unha sorte de institucións antidemocráticas, Banco Central Europeo, Comisión Europea ou a Delegación Europea do FMI, usurpadoras da soberanía popular para impoñer un modelo económico e social neoliberal en toda Europa. Cada día que se prolonga a crise, ponse de manifesto o inxusto deseño antidemocrático desta Unión Europea. É a Europa dos grandes estados, que a través da moeda única, do mercado libre, da concurrencia e de libre circulación de persoas, capitais e mercadorías, atopa a mellor forma de concentración da riqueza e da actividade económica dos estados, especialmente Alemanha e França, e nas grandes corporacións transnacionais europeas, marginalizando aos povos e as nacións sen Estado como Galiza. No Estado español, durante estes anos, primeiro co PSOE, pero despois coa maioría absoluta do Partido Popular, que de acordo ás súas profundas conviccións españolistas e dereitosas, levou a cabo un, un despiadado saqueo á clase traballadora e unha enorme estafa social. Con obediencia cega ás instruccións ditadas pola Troika Comunitaria para afrontar a crise económica e a problemática da lexítima deuda pública, pasando polo chamado rescate da UE ao sector bancario e completado por unha planificada programación de contrarreformas laborais, desmantelamento de dereitos laborais e sociais, do sistema público de pensións, das liberdades públicas, imposición de reformas fiscais injustas, privatización dos servicios públicos, do ensino, da sanidade e a imposición de repagos de medicamentos, etc. Así como unha dura ofensiva de recentralización económica e política deixando na práctica sen efecto e en, en moitos e importantes asuntos as xa ilimitadas competencias das comunidades autónomas. Pero é nesta profunda crise económica donde tamén España ten unha profunda crise política, nunha escalada crecente e imparável de corrupción do sistema español, sintomático dos desfases dun capital que campa as súas anchas e que ten no Partido Popular un instrumento útil, funcional e moi servil. Mas neste contexto o que se ve as claras é a crise do réxime nacido na transición, sendo evidentes os intentos permanentes que están a facer polos diferentes poderes do Estado e donde os partidos políticos mayoritarios e as centrales sindicales españolas forman parte desta sorte de restauración. Incluso buscaron un monarca, Felipe IV, Felipe IV. Todo hilo para que non se poña Felipe VI, todo hilo para que non se poña en cuestión poidera ser que os españóis resucitaran a Felipe IV. Entón, daquela sería terrible. En todo caso, como dicíamos, deixa as claras que dan por perpetuado o estatus social, a non explosión social, mas reármanse dunhas forzas extraordinarias para non dar solución ao verdadeiro problema que saben que pode acabar co sistema español, que é o reconhecimento dos dereitos nacionais de Galiza, Cataluña e de Euskadi. No caso galego, os efectos da crise na nosa situación económica, laboral e social permiten constatar a que como a toma de decisións polo poder político e económico do Estado e da Unión Europea resposta única e exclusivamente aos intereses das grandes potencias e a idea da centralización como mellor forma para a concentración da riqueza nunha oligarquía máis fervorosamente españolizadora, pero tamén cada vez máis dirixida desde Bruselas. Impóñense decisións políticas que roban e saquean as maiorías sociais, pero por riba someten a máis pobreza as clases populares das nacións periféricas como a galega e a xeración de riqueza vai parar a menos mans cada vez máis enriquecidas e concentradas en territorios lonxe de Galiza. Sufrimos un goberno galego e un presidente, Feixó, que renega da súa condición de galego, acomodado no seu papel de servil criado a estas políticas, que ten abandonado ao povo galego a súa sorte, incapaz de tomar ningunha iniciativa a favor do desenvolvimento económico e social de Galiza. O exemplo máis recente estamos lo vendo con Ferroatlántica e a negativa da Xunta a opoñerse contundentemente á venta das centrales hidroeléctricas e negándose a defender que os ríos son nosos e non de Villarmir. Somos vítimas das lógicas dun funcionamento neoliberal, pero tamén de medidas aprobadas a través de grandes políticas europeas, contrarias mesmamente ás súas propias normas de libre mercado, que claramente perxudican e discriminan os poderes aos sectores productivos que a día de hoxe, con todo o que ten sucedido, aínda mesmo siguen sendo máis competitivos en produción e en ocupación, aínda con todo o que nos teñen arrasado. E a cabalo desta crise, reforzouse o papel de Galiza pervivindo o rol colonial dentro do Estado español económica e políticamente dependentes, aínda despois de ter pasado pola entrada do mercado como en europeo, a auténtica ruína do povo galego, como polos primeiros anos de imposición do euro até chegar á crise actual. Aprofundouse o proceso de absorción de empresas galegas por empresas foráneas. Prodúcese o espolio de drenaxe para o exterior do aforro dos galegos e das galegas, a través da bancarización e venta das antigas caixas de aforro e continúase coa explotación dos nosos recursos naturais, da nosa capacidade de producción de enerxía que se pon ao servicio das grandes eléctricas e do desenrolo industrial fora de Galiza. Mentres de novo e con máis forza suministramos man de obra barata a través da migración, hoxe representada especialmente por unha mocidade coa mellor formación da nosa historia. Temos unha estrutura productiva que non completa o proceso de transformación en Galiza, que sendo unha potencia mundial produtora é dependente das grandes transnacionais de distribución para acceso a bens de primeira necesidade, alimentos, etc., e que non ten capacidade de controlar o excedente económico que xera para reinvertir, que cada vez está máis ligado a sectores que xeran menos valor engadido e que son paradigma da explotación laboral. As consecuencias da situación laboral e social galega son unha imparable destrucción do emprego, é unha perda de poboación activa, un retroceso demográfico e avellentamento da poboación, unha caída xeralizada de salarios e de rendas de traballo, un medre da explotación laboral co asentamento de forma permanente no mundo do traballo da precariedade, da xeración de empregos esporádicos a tempo parcial ou a través dunha cadea interminável de subcontratación o aumento acelerado da miseria, da pobreza laboral, da, da estratificación da clase traballadora e onde máis o circuito en desemprego-emprego estáse a ver superada por unha nova, por aqueles que non emigran, desemprego, emprego temporal, desemprego, etc. Na realidade, todo o que sucede pon en evidencia o fracaso do sistema autonómico e constitucional español, descaradamente contrario á clase traballadora galega, que nos conduce á ruína e a unha situación social sin saída e a vivir en condicións piores que as xeracións anteriores. A CIGA, diante desta realidade, queremos ser os principais activos para afrontar esta situación, para levarmos primeiro aos centros de traballo, pero tamén ás rúas da nosa nación, unha mensaxe que transforme a resignación, o individualismo e os medos en afiliación, organización, en participación sindical, acción colectiva organizada como mellor forma na defensa dos intereses da clase traballadora galega. Como no relatorio da organización falamos sobre que o sindicato é poder ou cando temos problema congresual coa siga máis fortes, é porque facemos unha clara aposta por dotarnos de forzas, organización, capacidade de loita para facer frente á explotación e ao empobrecimento. Coa siga máis forte porque non nos resignamos á pasividade. Estamos convencidos de da inmensa e convencidas da inmensa forza que ten a mobilización, o compromiso sindical, a solidaridade como as millores armas que temos a clase obreira para facer frente aos busos da patronal e dos novos sectores que se incorporan á clase traballadora e especialmente aqueles hoxe chamados precariado. Representamos o sindicalismo de base, asambleario e alternativo, que ten demostrada unha trayectoria histórica de firmeza, coherencia, confronto co poder e de non integración no sistema. Compre seguir traballando para ser un instrumento reivindicativo útil e capaz, que temos alternativas e solucións para a clase traballadora e que somos quen de converter toda a conflictividade social en afiliación, organización e poder popular. Debemos ser atrevidos e atrevidas a hora de lanzar as nosas alternativas para termos presenza nos centros de traballo, sexa ante a problemática que sexa, e porxa ao frente das loitas sociais, encabezar a conflictividade social, na negociación colectiva, no combate á precariedade, na desigualdade e na discriminación ás mulleres e na defensa do emprego. Pero para lo resolvimos que é preciso reforzar a base dos nosos pilares fundamentales asamblearismo, participación, combatividade, construción de organización para avanzar nas conquistas de dereitos e na transformación de sociedade pero tamén de sermos conscientes que o noso traballo debe ser constante e permanente e que ten na loita concreta o inicio para a toma de conciencia pola clase traballadora galega da nosa situación de explotación de clase e colonial no objetivo da transformación revolucionaria que o noso proxecto estratégico defende dunha Galiza ceibe sen explotación dunha Galiza ceibe socialista. poder popular. Pero cando falamos de transformación revolucionaria do noso proxecto estratégico, facémolo no sentido que dicía Fidel Castro. Revolución é sentido do momento histórico, é cambiar todo o que debe ser cambiado, é desafiar poderosas forzas dominantes dentro e fora do ámbito social e nacional. É convicción profunda de que non existe forza no mundo capaz de aplastar a forza da verdade e das ideas. Coa siga somos máis fortes porque apostamos polo objetivo claro de combater, derrotar as reformas laborais centrándonos a capacidade reivindicativa na recuperación dos dereitos laborais e sociais roubados, na derrogación das reformas laborais laborais e da negociación colectiva e pola recuperación dos salarios. Porque queremos ser un maior e máis útil referente nación feminista da clase traballadora galega. Porque queremos ter capacidade de combate aos ataques que se dan sistemáticamente contra os dereitos das mulleres. Desde a CIGA... Desde a CIGA levamos anos facendo un chamamento, levamos meses facendo un chamamento que hoxe de novo renovamos e que xa onte Suso Seixo fixo mención del no informe da Executiva, que é a necesidade de acumular forzas, de mobilizarnos para chegar de inmediato á convocatoria dunha folga xeral que obriga o PP a retroceder nas súas posicións antisociais e antiobreiras. porque o empobrecimento e o deterioro dos salarios, a precarización constante e imparável exixe dunha folga xeral para demostrar a nosa disposición de resistencia, de loita pola recuperación dos nosos dereitos e como mellor defensa ante unha eminente e próxima anunciada reforma do sistema público de pensións. É lamentável ver o papel sumiso de UGT e Comisións, co goberno español e a patronal cociñando un novo pato social e un novo acordo estatal da negociación colectiva que, como nos anteriores, faise no mellor estilo do sindicalismo vertical e amarelo, colaborando na perda de dereitos, na extinción da reforma laboral e de novas formas de empobrecimento da clase traballadora. Pero, sin dúbida, o máis grave é que con este modelo facilitan a domesticación e desmobilización da clase traballadora. Neste sentido, resulta tamén escandalosa a situación que temos no Parlamento Español, no que as forzas de oposición e da esquerda son incapaces de aproveitar que o PP non ten maioría absoluta no Parlamento Español para promover proxectos de lei que tiren abaixo todas estas políticas, todas estas contrarreformas laborais e sociais e que tanto mal fan a clase traballadora. En todo caso, e aínda nestas circunstancias, así CIGA chamamos a participar nunha contestación social permanente e a ter un compromiso constante Por que é urxente rescatar os nosos sectores productivos para criar emprego digno? É urxente poñer o desenvolvimento da economía galega ao servizo das maiorías sociais. É urxente rescatar os dereitos sociais, que son e deben ser universais, dereito ao ensino e a sanidade públicos galegos de calidade, non de caridade, non de beneficencia, non de copagos. E é necesario dispoñer dunha banca pública galega soberanía fiscal e unha axencia tributaria galega para facer políticas fiscais xustas e solidarias, duras contra os ricos e contra as grandes fortunas e que remate de vez os paraísos fiscais e a evasión de impostos. Non queremos que sigan decidindo por nós, nen os de fora, nen os banqueiros, nin os, nin os especuladores. Reivindicamos o noso dereito a vivir e a traballar dignamente na nosa terra. Reivindicamos o noso dereito a querer decidir a sociedade que queremos, ter capacidade de decidir o noso presente e o noso futuro. A CIGA somos a expresión da clase traballadora galega que ten vontade firme de continuar o longo proceso histórico de construir ferramentas que desde a autoorganización do povo galego rachen o poder do capital e do imperialismo, construindo a auténtica unidade de clase, a que se labra todos os días fábrica a fábrica, centro de traballo a centro de traballo, loita tras loita, obreira, loita popular e da solidaridade de clase, que defendemos que a emancipación da clase traballadora galega está unida á conquista da soberanía nacional de Galiza porque non hai homes e mulleres libres en nacións asoballadas, que aposta e aposta decididamente por avanzar na conquista dun sistema económico ao servizo da clase traballadora, sen explotación, en a que o povo galego, a nación galega, poidamos existir en pé de igualdade, en paz e armonía con todos os povos e nacións do mundo. Este é o noso proxecto. Estas son as nosas conviccións. Estas son as nosas ideas. Seguros de avanzar porque contamos cunha afiliación heroica que, como dicía Castelao, son verdadeiros heróis que día a día transforman os desexos en realidades e as ideas en feitos, convencidos e convencidas de que a loita nobre e leal das ideas é a que asegura o progreso. Ánimo, adiante, viva a clase obrera galega, viva o internacionalismo proletario, viva Galiza Seibe e socialista.